百分之八十的人都不懂什么叫 KO 和 TKO，大家不会区分。那我讲一下 TKO 和 KO 是什么标准。KO 代表这个人被打晕过去了，打睡过去了，他至少有睡过去的瞬间，这叫 KO，英文叫做 knock out，knock out，英文代代表 OK，晕过去，睡过去，他一瞬间哪怕只有三秒钟，OK。TKO 是什么意思？Technical knock out，knock out，technical 就是技术性的 KO，那他不是真正击晕。那我们什么情况？ 打腹部或打腿部，那你可能说打腿、打腹部有没有疼的晕过去的情况下？我先告诉你，在那一瞬间没有的，他一般一瞬间是不可能晕过去的，他有可能待个两天，待个有可能待个十几分钟、二十几分钟疼的晕过去，有可能。但是这种情况不出现于被击倒的那一瞬间或被击倒的在几十秒以后、一分钟以后，他是不可能晕过去的，它只有可能后期晕过去。但是那个都算是 TKO。所以这道题我们来看一下啊，A。 看看哪个是 KO，哪个是 TKO。A 对手体腿部被低扫踢伤，努力站起后又被低扫重击倒地，被裁判终止比赛。OK，这个是 TKO。无论裁判是及时终止还是裁判读完八秒终止比赛，这都是 TKO。B 腹部被重击失去抵抗能力，在裁判读完八秒后仍然无法站起，这就是我给大家。 这个做题的朋友挖了一个坑，因为 A、B、C 我只有这道题讲了，读完八秒之后仍然无法站起，所以很多人认为是什么？这个是 KO 错了，KO 不是以读完八秒能不能站起为标准，而是以是否被打晕了。 这个很重要，所以打晕什么方式？只有打头，只有打头，你才能打晕他。无论这个人是读完八秒之后站起，还是呃没有读完八秒，裁判直接宣布比赛结束了。OK，这都是 TKO。C 下巴被击中，仅休克三秒后迅速站起，裁判终止比赛。这个我就不像 B 一样，我讲了裁判。 读完八秒后终止比赛，所以说给你们挖了个坑。很多人认为这是裁判立刻终止比赛，并没有读秒啊，这就不算 K O 错，这算 K O，因为裁判已经认认识到 O K，你失去了意识。很多时候都是 O K，读有哪怕你晕了三秒，但是晕没晕？因为这对脑部有创伤的裁判有可能马上终止比赛，但有的情况出现就是你也许晕了半秒钟或者不到一秒钟，这时候裁判可能没注意到，或者裁判脑子没有转过弯来，裁判有可能算哎继续给你读秒。 OK，这是没有问题的。为什么？因为，你你毕竟瞬间的，因为很多击倒、读秒都是瞬间的休克。那个休克只有零点零几秒或零点几秒，你能看到他倒地的瞬间他是晕过去的。然后，但是呢，在他接触地面一瞬间，他忽然醒了。哎，但是这个是很很细微的，你很细微的慢放动作，你能看清楚，裁判也能看清楚这一点。所以这有可能是一个读秒。但是如果晕倒了已经三秒钟，迅速又醒了站起来，这时候裁判可以给你个终止比赛。 当然，有的裁判有可能会选择啊，继续给你读个秒。裁判有可能哎，当你倒地，罚你睡过去，继续给你读秒。但发现读完三秒之后，你忽然醒了，站起来，意识很清醒，然后这时候裁判有可能让你继续比赛。那很多情况下，裁判是直接终止的，好吧？这种情况，那假设啊，我们再假设另外一个情况，如果晕倒三秒之后，忽然醒了，裁判已经开始读秒了，读到八秒的时候，这个人站起来了，然后呢，裁判读到八。 依然把九和十都给你读完了，告诉你，你意识不清醒了，那你有点晃，或者不管什么原因终止比赛，或者暂停了一下，让场医给你个面子过来拿那个小小小小激光笔似的照照你眼睛，看看哦你瞳孔有没有问题。OK，最终宣布比赛结束，这个是什么？这也是 KO，为什么？因为在这一瞬间的前提下，是你被击晕了三秒，那是一个晕啊，那不是 TKO，那是 KO，好吧？所以，呃，这道题的答案呢是 C。 这道题选 C，希望呃获得奖品的朋友呢，可以在呃我们后台留言，会有人去找你，会有工作人员联系你。然后期待下一次我们的活动，希望大家继续关注我们。有什么问题，请在后台留言。感谢你的收看，下期见。